buenos días. Home. Hostia, que macho, aquí na carretera, eh? No, ah, na carretera non estás esperando que viñan buscar. Si, sí, estás, que ah. escopeta na mão, non? Está descarajada, Lo, Así que outro día o outro deixou o forro no... Que é iso? O de da Coruña, o que anda aí, o do, o do recanto, do remaso. Pero tú non estabas alá en Rimoure. Eu estaba, pero sei dun cando, un puzo, cara, non sei. Si, sí, o forro, can o forro. Ah, estaba o forro. É elevou Levou o can e deixou o forro, mira que cazador do carallo. Como invitades esa xente a vir aquí? Ah, eu non sei, eu a romaría a segunda vez que che veño, así. Pois cuidádelo a forrar, machiña, porque ademais o outro ali arriba e tú aquí sale calquera. Tirade yo jabalí e matades a alguén. si pois andan lá na quinta pila. No, andan, andan, pero vos, pero, pero o jabalí vai diante do can, non? Ai, non, sei, <laughs> está xa descargada. Eu sí que antes de facer cura fumo na guilla, non sabes? Non, xa creo. Buenos días. Joder, cazades na carretera e desmatar alguén un día. Xa, xa, e outro tamén, e o de lá atrás tamén. Estades todos esperando a ver se veñen os casos. Para esperar polos casos. Un día lle pegar un tiro a alguén aquí nunha carretera, xa verás. Ojalá lle toque a quen teña culpa. ¿Qué decías? Buenos días. ¿Qué decías antes? Non aí. Vai un campo por aí. Eh? ¿Qué?